Բարև ձեզ։ Պատկերացրեք մենք ունենք այսպիսի կոդ։ Ուրեմն ամենակարևոր մասը ստեղը, այսինքն ոչ միտքը ինչում է, որ կա message փոփոխական, եւ մենք ուզում ենք message-ի մեջ դնենք yes, եթե տարիքը կամ age-ը ավելի մեծ է, քան հավասար 18-ին, կամ no, եթե նա ուրեմն 18-ից քիչ է, okay։ Բարձվում է այս նույն լոգիկան, մենք կարող ենք արտահայտենք շատ ավելի բարձ։ Նայեք, ստեղ կարող ենք գրենք let message եւ ասենք այս boolean լոգիկան ստուգենք եւ ասենք եթե դա ճիշտ է վերադարձու yes մնացած բոլոր դեպքերում վերադարձու no այսինքն սա եւ սա լրիվ նույնն է Այք ստեղ, եկեք ստուգենք, բոլեր տանենք, message-ի արդյունքը։ Խնդրեմ, yes. Սա կոչվում է ternary operator։ Ternary, որտեղ 3 հատ է, հա, 3 ternary operator։ 1 2 3 հատ արժեք պետք է ստանանք։ Այս արժեքը որոշում է, թե առաջին արժեքն է վերադարձնելու, թե երկրորդ, okay? Այս արժեքը ստուգում ենք, ինքը վերադառնում է boolean, եթե վերադառնում է true, վերադառնում ենք այս արժեքը, մնացած բոլոր դեպքերում վերադարձնում ենք այս արժեքը։ Այդքան բան։ Երբ արժի ternary operator օգտագործել։ Ուշադրություն դարձրեք այս դեպքում։ Ուրեմն եթե ընդհանրը կա մի հատ if եւ else, եւ եթե ուրեմն մի տող կա ամեն մեկի մեջ, հա, ինչպես տեսնում եք, մի տող եւ հիմնականում երբ որ մենք վերագրում ենք հաճախ այդ ժամանակ է օգտագործվում, այսինքն ստեղ վերագրում ենք message-ը yes-ին, վերագրում ենք no-ին, իստեղ ընդամենը ասում ենք, okay, եթե սա է վերադարձու սա, եթե սա է վերադարձու սա, եւ ընդամենը դա արդյունքը այս պահին ուղղակի վերագրում ենք message-ի մեջ։ Այդքան բան։ Turner operator-ը շատ օգտակար է, որպեսի այս տիպի շատ բարձ if else, if as banara else as banara կարող ենք շատ կարճացնենք եւ ավելի բարձ դարձնենք մեր կոդը։ Եվս մեկ օրինակ, պատկերացրեք մենք ունենք միած զանգված, որի մեջ կան տարբեր թվեր, ասենք, չգիտեմ, հա, ասենք թե սենց։ Եվ ուզում ենք map անենք, մի րոպե, Okay, ուզում ենք map անենք եւ ինչ լոգիկա օգտագործենք, մի րոպե, val ինչ վերադարձնենք։ Դե եկեք սենց անենք։ Եթե val-ը զույգ է, այսինքն modulo 2-ը վերադառնում է 0, Այդ ժամանակ եկեք վերադասնենք even, այսինքն զույգ։ Մնացած բոլոր դեպքերում վերադասնում ենք odd, այսինքն կենտ։ Okay? Հիմա եթե սա const a, հիմա alert անենք a-ը եւ տեսնենք ինչ է մեջը։ Odd, even, odd, even, odd։ Ուրեմն կենտ, զույգ, կենտ, զույգ, կենտ, հա, ճիշտ է, չէ՞։ Okay, հիմա նայեք ստեղ, այս նույն լոգիկան մենք կարող ենք արտահայտենք այսպես, եկեք այս կոպի անեմ, որպես զուտ երկրորդ տարբերակը իրար կողք տեսնեք, սա թող լինի B, ահա, հիմա նայեք ոնց ենք սա անում, ուրեմն մենք կարող ենք անենք return, եթե սա true է, եթե դա true է, եկեք վերադասնենք even, մնացած բոլոր դեպքերում եկեք վերադասնենք odd, այսպես, եւ այս մնացածը արդեն վեճ, չէ՞։ Եվս մի բան նկատեցինք, որ այս մեր ուրեմն arrow ֆունկցիան ունի ընդամենը մի հատ return, մի հատ տող, չէ՞։ Հետևաբար մենք կարող ենք sense անենք։ Պուպ եւ պուպ այդքան բան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ամբողջ լոգիկան դառնում է ընդամենը այսքան։ Okay։ Այսինքն ավելի կոկիկ, ավելի պարզ եւ ավելի հեշտ կարդացվող։ Հիմա զգուշ եղեք, որովհետեւ շատ հաճախ տեսել եմ, որ մարդիկ այս ternary operator-ով իրականում անենց խառը բաներ են անում, ասենք ternary operator-ը են օգտագործում։ Հետո հետո ասում են, եթե դա true է, մի հատ ուրիշ ternary operator են մտցնում, ternary operator-ի մեջ ternary operator են օգտագործում։ Ու տենց ոնց որ if else if-ը են, էլի, տենց անընդհատ ստեղծում իրար մեջ, ու դառնում է շատ խառը, խոճուճ մի հատ բան։ Հնարավոր է դες բան անել, բայց ինչու։ Այսինքն մեր ամբողջ նպատակը դա է, որ մենք այնենց կոդ գրենք, որպեսզի ինքը հեշտ կարդացվի։ Հետևաբար, եթե ternary operator-ը ձեզ օգնում է, որպեսզի ձեր ձեր կոդը լինի կոկիկ եւ parse, շատ լավ, օգտագործեք։ Բայց եթե դուք զգում եք ternary operator օգտագործելուց, որ ձեր կոդը ավելի դժվար է հասկանալ եւ ավելի դժվար է կարդալ, ապա այդ ժամանակ երևի չարժի եւ արժի ուղակի սովորական if-else-ներով գրել։ Խնդրեմ ternary operator, հուսով եմ սա օգտակար էր եւ հետաքրքիր, շուտով կհանդիպենք։ Բարև։